मैं नहीं फोड़ा गया इस बार फोड़ ही नहीं रहा मैं फोड़ ही नहीं रहा A few moments later. भाई आग लगा देंगे इस बार अब रंगोली बनाते हैं Fun guy! क्या जरूरत थी हाथ से रॉकेट तो छोड़ने की हैप्पी दिवाली भाई अरे भाई गिफ्ट की क्या जरूरत थी गिफ्ट नहीं चाहिए भाई गिफ्ट नहीं चाहिए यार अरे भाई दिवाली है नहीं चाहिए नहीं चाहिए पापड़ी చెంది Atom bomb. Guys, like, share, comment and subscribe to the channel for more entertaining videos like this one.